Thank you. Good morning, Mr. master, maestro, or simply. Oh, simply. David. Yes, David. Why not David? David Lynch. It's July 9, 2022, and it's a Saturday in Naples, a clear morning. This moment, very still now. 88 and 6 Fahrenheit 327 Celsius and this means that it's today really really really really hot back in these days in this period not like the yellow uh, a few days ago a week ago with 98 and 6 Fahrenheit but however are, uh, ah, we are really close to that hell and uh, there's also a wind uh, insomma un vento un po' forte e quindi anche godibile perché manca rinfrescante today i was uh, thinking about once again to Lenny Von Dolen this death. Uh, l'ho saputo, mi ho detto già ieri, in realtà solo ieri, ed è morto, quanto ho capito, il 5 luglio e all'età di 63 anni. Ieri, ieri, avrei detto che avrei eh, detto qualche cosa in più, no? oggi, perché l'avevo saputo solo ieri e se, avrei avuto un po', se avessi avuto scusate, un po' di tempo, più però come sapete in questa nuova forma del weather dopo un anno del weather dallo scorso che ho compiuto un anno scorso 17 giugno io cerco di abbreviare quanto più possibile i reporti weather e quindi eh, casomai queste altre parole in più che avevo da dire invece di dirle perdo più tempo le eh, scrivo in descrizione nel commento quindi occhio per quanto riguarda la musica in sottofondo online preview forse all'inizio eh, eh, sì diciamo già l'avevo messo anche nel report ieri ma è mm, stato un po' brutto quello ieri e troppo diciamo così sapute le cose troppo tardi comunque è eh, Harold Stima è mia interpretazione eh, di Angelo Badalamente e Viterin trovate sempre in descrizione del video e poi l'altro breve va all'inizio forse la resa dei conti di Ennio Morricone è questo perché in realtà è un pezzo eh, ricaricato già l'avevo caricato programma che mm, caricando ho deciso di caricare insieme forse altri 4-5 pezzi e altri due nuovi poi che volevo fare il video in onore all'anniversario della morte di mio Morricone lo scorso 6 luglio ma anche qui eh, forse qualche altra informazione vedere la descrizione o comunque leggere la descrizione nel video completo della resa dei conti perché se non sbaglio è scritto tutto lì This noon, I think that the temperature Kulderasa, eh, tipico Lavadasame, eh, but the really important thing with this atmosphere is that today we have today we have those beautiful blue skies and currents ascend I think all along the way bene così uh, per cui say the this so from the mythical window with the orange red blue water curtain and it's a green roller shooter not visible today Funnel from a mythical keyboard Amati GX 6340, APG APG 625 Evo, grazie the eh, email to people follow the channel whether this uh, really a greeting network and also to my brother and finally I hope you all get breakfast poi è vero che non la posso fare ancora quella lì normale, ma comunque penso sono verso la piena guarigione, vedremo, lunedì andrò al dottore avere la conferma sulle analisi che ho fatto sono buone oppure no vedremo se mi prescriverà qualche cosa in particolare oppure no per lo stomaco ma comunque spero che la, ve la guardate lo stesso nel senso che and finally I hope you all have a great breakfast I'll see you tomorrow